Fenchurch Street Station stacja kolejowa w Londynie w zasadzie nic ciekawego, gdyby nie to że wreszcie znalazłem tutaj jakąś toaletę i ładnie pozbyłem się litra mleka, które wypiłem rano na śniadanie z Sainsbury Wreszcie zaczynają się tutaj jakieś zabytki. I idę przez New London Street. Co tam natrafię, naprawdę nie mam pojęcia, bo wycieczka jest kompletnie niezaplanowana. 21 maj 2015 Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia